gua. Ngentot lu tengok gua main op yang ngentot. <laughs> Weh ngentot. Mangang, mangang. Lu duduk. Lu duduk aja di situ ya. Ya ngentot kit dia pe. Mak lu baca. Ngentot, dok house nya clear dengan tot. Eh, paman ada, paman, paman, paman. Nak buat car kau tu. Apartment eh, ada, apartment, apartment. Okey, okey, okey. Ngentot ambilnya bom. Hutang namo. Wuih, jangan tembak aku. Ngentot, ngentot gue flash, gue flash. Ya, ya, ya, ya. Eh, paman ada orang itu. Tak ada, tak ada. Okey, ngentot go. Eh, drop bom ngentot. Aku gila. Bomnya bagi ngentot. Ternyata. <laughs> baginya bom. Ah! Uh! Sat, set set Nampak. Ngentok gua Kenny S, ngentok. Lu tengok namanya miau S. miau, Kimak sangat lah tu eh. Weh, weh kau main lain apa. Bagi drop lah pakcik. Drop. Okay, bagi gua cowok cowok. We must move. Homo kau pakcik, suka cowok. Ah, cowok ah. Cowok atau cewek? Ember, ember. Tengah matang ya. Ngentot, <laughs> Mitnya ada op ngentot. Bodoh lo tak flat. Kau bodoh. Kau bodoh lah bodoh. <laughs> Gue enggak mau drop lo lagi. Atas scrolling kan tuan Atas scrolling Orang boiler boiler Si Ngan tot bodoh Itu pun mau kena diajarin ya First hit first hit first hit Ngentok Sorry sorry Ngentok depan <laughs> lock Lu buat apa ngentok flash member Aku ratain Oh Pokat Ngentok belakang ngentok Okay, le, le, le. Okay, King Anton, jangan nangis ya. Let's go. Paman. Di mana? Dia pergi ke ni. Pit, pit, pit, pit. Minus 64 Spoiler Spoiler Tak malam lepas siang aku lompat Kau ujung ha Belakangan kau Minus 64 Haa Kan dah kena 2 bullet headshot One city Baik pergi B Lari ke B lah Oh lama gila babi stun Woi, sagun, pisah hutan kau bawa perang. <laughs> uh, lama style lah ni. Oh, assassin. Ah. Possession, jaga belakang. Entot lu. Ingat entot anjing. Eh, sen, eh, sen, sen. Ah, dari pada Eli eh. Sekarang side kejar kau. So tahu kau tu. Ah, kena tu, kena tu. Wah, wow, ah, nampak tak? Yang thought keep the face. Ya, Bang Jali. <laughs> tahu kau Bang Jali. Bukan anjing lu. Nampak kau tu. Itu eh, baru. Lu punya Bani Hop. Shiva Korea ne. Aige. I guess saya tante bunyi ne. <laughs> tal Montené. Wow. Just di Bombol dia di Bombol Ah, kau tengok kau punya batal. <laughs> Ah, dia dah cakap kau dia. ikut, ikut. Kerash, kerash, okay? Okay.